あなたの心にいるハートはいということでどうもコンパイルハート彦橋系バーチャル YouTuber のいるハートです今回はね本当に本当に驚いたことがあってねあのねいるハートみんなに速攻で見てほしいものがあるんですよそれではねそれではね早速 ねえすごくないすごくないなんとイルハートアニメになりました <laughs> もうねなんかこんなことをねしてもらえるなんてね全然思ってなかったからもう本当に本当に嬉しくてもうなんとですねこのアニメはつなこママとそのねお友達のフィジックスさんがタッグを組んでね超豪華なイルアー ーもいるはずおおってびっくりしましたあのねフィジックスさんはあのツイッターでもねこう可愛いさこうイルハートがリツイートといいねこうペペペペペペペペっていうしてるねアニメを作ってくれた人でねあとねオリンクルビビビビビビってやってる <laughs> やつか <laughs> そうイルハートねリツイートとねいいねしてるのでまだ見てない人ひぜひ見てみてくださいいやー本当にねイルハートもねさっき見た時ねもうはあ いや今回はねこうお二人に特別に許可をもらって動画の企画にしてもいいよってことになったんですよツナママとフェジックスさん本当に本当にありがとうございますけどねその企画とはこちらイルハードアニメアフレコ募集企画 っと、 <clears throat> この度、このイルハートアニメーションを使って、イルハートの皆様に、イルハートちゃんに言ってほしいセリフを選んでもらいます。この動画アップ後に、該当のツイートをしますので、そちらで投票お願いします。また、採用するかは分かりませんが、他にも言ってほしいセリフがあるようなら、 該当のツイートにリプライを送ってみてくださいというわけでこんなにね素晴らしいイルハートをもらったのねイルハートのね噛んでましいイルハートのみんなでね一緒に楽しめたらいいなってすごく思いますまあともかくね今回ねこのような素晴らしいアニメファンア イルハートは夏と冬どっちが好き夏が好きです <laughs> だって冬寒いじゃんいやイルハート寒いのダメなんだよ <laughs> なんかっていうのは冬なんで寒いのが苦手だから冬がねあの四季の中で一番苦手っていうのもあるんですがまあね夏が好きな理由としてはですねまず暖かいあた ちょっと暖かすぎる日も多いですけれども、 <clears throat> まあ、暖かいでしょあとは、あのね、洋服が可愛い。あとは、なんかさ、こう、遊びに行く場所がね、いっぱいやってる。プールとか、花火大会とか、なんか他にもさ、いろいろなんか夏限定でやってるところとか、あるじゃん。あと、かき氷屋さんがいっぱいできる <laughs> 感じですかね。もうね、最近、やっとね、ちょっとずつ暖かくなってきたかなって思うので、もうね、夏が待ち遠しい限りです。そんな感じですかね。